Hamını salamlayıram. Kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizinlə qat-qat çox nəfis badambura reseptini bölüşəcəyəm. İlk əvvəl xəmirə duz və şəkər tozunu əlavə edirik. Yumurtaları əlavə edirik. Zövqə görə duz əlavə edirik. Bir çimdik qədərində yağı və südü əlavə edib xəmiri yoğurmağa başlayırıq. Müzik Badamburanın xəmiri qoğalın xəmiri kimi yumşaq olmalıdır ki, rahat yaya bilək. Mən 150 ml süd götürmüşəm. İndi ola bilər ki, sizin yumurtalarınız böyük və yaxud kiçikliyindən asılı olaraq bir qədər artıq olsun və yaxud da ki, 150 ml-dən az da ola bilər. Müzik xəmirimiz artıq hazırdır. Görürsünüz, yumşaq. Biz indi xəmiri 1 saat gözlədəcəyik. İçliyimizi hazırlamaq üçün 300 qram badam ləpəsinə, 200 qram şəkər tozu, 1 vanilin və 1 çay qaşığı hil əlavə eləyib qarışdırırıq saat keçdikdən sonra xəmirimiz görürsüz yumşaq gəldi və indi hissələrə böləcəyik. Kündələrimizin üzərini telefonla yenə örtürük və 5-10 dəqiqə dincəlməyə buraxırıq. Gündələrimizi yaymağa başlayaq. Çalışın bacardığınız qədər yuxalar nazik, nazik yayın. Müzik doğrayacağıq. Görürsüz, yuxan görün nə qədər nazi eləmişəm ki, yarpaq kimidir. Yağ əlavə eləyib, sonra üst-üstə qatları yenə ardıcılıqla yağlayacağıq. Müzik yağlayacağıq və kəsəcəyik. Nazirliyin görürsünüz. yağladıqdan sonra kəsməyə başlayırıq. Qoğaldan fərqli olaraq 3 deyil, burada 2 santı götürürük. İndi isə bükməyə başlayırıq. Baxın, sıx-sıx bükürük. Görürsünüz? Buradan isə bir qədər aralayırıq. Görürsüz? Aralayanda e, iki tərəfə enli şəkildə aralayın. Baxın, yox, yəni yum dairəvi yox. Araba belə. Sonra içliyimizdən 2 çay qaşığı qədər də əlavə eləyirik. Əlavə elədikdən sonra yenə baxın düz xətt boyunca bükürük. Badambralarımızı sobanın tavasına yığdıqdan sonra əvvəlcədən qızdırılmış 190 dərəcəli sobada 15-20 dəqiqə ərzində üzəri qızarmamaq şərti ilə bişməyə qoyuruq. Artıq badambralarımız hazırdır. Bişəndən e, soyuyandan sonra üzərinə şəkər kirşanı əlavə eləyirik. Görürsüz qatları da necə gözəl görsənir. Baxın səliqə ilə. Siz də bişirin, afiyətlə yeyin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Novruz bayramınız mübarek olsun. Müzik